je peux pas parler fort parce qu'il y a les deux filles qui dorment. Euh, unboxing, ce hein, que j'ai acheté, alors... Euh, oh non, bleu. Bah, j'en ai marre, c'est les moustiques qui commencent. Hein. là, c'est... Tic-tac-tac, 3 francs suisses. Hein. Ah ouais, ça c'est dans les, dans les restaurants. Super bon, mais super épicé. Euh, après, le lendemain, il faut... Alors ça, vous en prendrez, je vous en donnerai quand vous serez là. Il faut... Alors, oh il faut en mettre euh, un peu partout, c'est de l'alcool. Hein. Un mélange de, plantes. Ah, c'est marqué dessus pourquoi c'est... Ou avant, hein, mieux vos qui que guérir. Et puis ça, c'est des là, je suis cuit. Hein. Il, faut, il faut réhydrater la machine. Hein. Donc euh, voilà, ça devient potassium. Et là, je suis rentré dans le magasin. Mon Dieu, comme ça sentait bon, ça sentait lotus. Alors, euh... c'est nouveau pour la prière. Ah, ben Mais je trouvais que la pochette, la pochette était jolie. Voilà, ah ouais, et puis... Euh, 100, euh, 2 fois 50 plumes de plomb. Euh, c'est un cadeau, alors je sais pas si on dit les prix pour les cadeaux. Ah voilà, c'est fait là Emmanuel, c'est bon. C'était l'unboxing du 5 mai 2018. Emmanuel, que tu passes au distributeur de billets, après, euh, il aime bien acheter. Bon, il n'y a, rien de superflu, hein, si on regarde. Tout est... Non, non, il y a rien. Ouais, le sac. Et 50 roupies, hein. J'en ai pris deux.